Сегодня перед мировой экономикой встают очень важные вопросы, касающиеся фундаментальных аспектов ее функционирования. Что не так с финансовой ситуацией в мире, рассказал на своей лекции в Корстене старший экономист конференции ООН по торговле и развитию Игорь Паунович. The world economic situation um, um, is getting uh, more and more complicated, so to speak. Um, after two years of relatively solid growth, Uh, synchronized uh, in almost all regions of the world. We now have a situation where first uh, signs of uh, deceleration of growth uh, are appearing. ООН и ее подразделение Юнктат конференция ООН по торговле и развитию, системно готовит аналитические материалы и долгосрочные прогнозы развития мировой экономики и ее отдельных составляющих. На основе этих материалов представители ведомства постоянно пытаются предугадать, что ждет глобальную экономику в будущем и какими причинами вызваны те депрессивные процессы, которые мы видим в мире сегодня. It is connected with a lot of uh, underlying weaknesses and structural problems uh, of the world economy, which have not been dealt with uh, from the 2008-2009 uh, crisis. So now we are in a situation where we could expect a new crisis maybe this year or next year or in 2021. Кроме того, не стоит забывать, что мировая экономика – это большой механизм, состоящий из множества локальных экономик. От взаимодействия разных его деталей зависит то, какой будет цена на нефть, сколько будут стоить ценные бумаги и какой курс будет держать та или иная национальная валюта. Future of, of uh, fluctuation of, of the Russian ruble is very much linked to the prices of international commodities, oil especially, and this is linked to the state of the global economy. So if there is um, slowing down of the global economy, it is probable that uh, international commodity prices will, will, go down, and this is bad news for, for the uh, Russian economy in general and for the exchange rate of ruble also. Камиль Гимаздинов, Виолетта Басова, Универньюз.